والآن مع الضرايب رايب رايب رايب ويلا بينا نكمل اللي بدأناه واللي مش معانا فايته عصارة خبرة السنين دور واطلع يلا يا عمر ايه ده؟ بينا على الدكان صديقي المحاسب اخت المحاسبه معشر المحاسبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم اخوكم محمود ربيع لو بتتفرج على الحلقة ديت وما حضرتش حلقات الضرايب اللي فاتت مش هينفع تكمل معايا هنا لازم ترجع تشوفها الأول قبل ما تكمل معايا هنا وترجع بعد كده تكمل ولسه مكملين مطرح موقفنا عند عوائد الاستثمارات المالية فاكر يا معلم الإعفاءات اللي اتكلمنا عنها في حلقة نطاق سريان الضريبة على دخل الأشخاص الاعتباريين مش فاكر صدق كده عيب زعلان منك اتفرجش على الحلقات ماشي يا طب تعال مفكرك قلنا في الفقرة 7 من المادة 50 من القانون 91 لسنة 2005 توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التي لا يقل استثماراتها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80% وقلنا كمان توزيعات صناديق الاستثمار القبضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها وقلنا توزيعات الأرباح اللي بتحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وعائد الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في النقد دون غيره الفقرة ديت عايزة تقول إيه؟ عايزة تقول وبالارقام لو عندك شركه بتستثمر في صندوق استثماري والصندوق الاستثماري ده على الاقل بيستثمر بنسبه 80% في ادوات ملكيه وادوات دين يعني 80% من نشاطه منحصر في الاوراق الماليه والسندات لو حصلت على توزيع ارباح كشركه مستثمره في الصناديق دي اللي بيخضع فقط من العائد ده نسبه 10% للضريبه. طيب تعال نشوف ازاي لو فرضنا ان قائمه الدخل شركة ما أظهرت صافي ربح مليون جنيه وكان من ضمن الإيرادات بقيمة الدخل 450 ألف جنيه إيراد استثمارات مالية في صناديق الاستثمار علما بأن المبلغ مسجل بالصافي بعد خصم الضريبة المستقطعة من المنبع والبالغة 10% حيث أن الاستثمارات في حوزة الشركة لفترة تقل عن سنتين فاكر الحلقة اللي فاتت المطلوب بيان الأثر الضريبي الأول يا نجم نرجع المبلغ لأصله المبلغ مسجل بالصافي 450 ألف جنيه وأنا عايز المبلغ أصلا قبل الضريبة يعني 450 ألف جنيه ومستقطع عنه ضريبة 10% اضرب في المقلوب يعني اقسم على 90 ألف جنيه يعني 500 ألف جنيه يبقى المبلغ قبل الضريبة أصلا كان 500 ألف جنيه بالتالي إيه اللي هيترد منه لوعاء الضريبة كربح خاضع فقط نسبة 10% من إجمالي المبلغ يعني 500 ألف في 10% السنوية بتساوي 50000 جنيه يبقى صافي المبلغ المعفي عبارة عن 450 ألف ناقص 50000 هتساوي 400 ألف فقط ده الإعفاء اللي هتستفيد منه الشركة بالتالي صافي الربح هيكون مليون جنيه مخصوما منه 400 ألف جنيه توزيعات أرباح معفى وعائد ضريبة هنا هيكون 600 ألف جنيه يلا مثال تاني عشان تفهم الفكرة قال لك شركة مستثمرة في صندوق استثماري بلغ صافي ربحها 600 ألف جنيه ومن ضمن هذه الأرباح تشمل توزيعات أرباح من صناديق الاستثمار بلغت 247 ألف جنيه علما بأن الأسهم في حوزة الشركة المستثمرة منذ خمس سنوات المطلوب بيان الأثر الضريبي خلي بالك هنا الأسهم في حوزة الشركة من خمس سنين يعني خاضعة للضريبة بسعر 5% مش 10% زي المثال اللي فات صافي الربح 600000 مبلغ التوزيعات قبل الضريبة يعني أصل المبلغ قبل الاستقطاع من المنبع 247000 على 95% بيساوي 260000 هناخد بس ما قيمته 10% من التوزيعات دي نخضعه لضريبة الدخل يعني 260 ألف في 10% بيساوي 26 ألف بالتالي المبلغ المعفي عبارة عن 260 ألف مطروحا منه 26 ألف 234 ألف إذا صافي الربح الخاضع للضريبة أو يعني وعاء الضريبة 600 ألف الربح المحاسبي مطروحا منه المبلغ المعفي 234 ألف يعني 366 ألف بس خلي بالك بالك بقى قبل ما تعفي ارباح وترد وتوجع قلبك في بند مهم جدا جدا لازم عينك تروح عليه وايه هو بقى البند ده يا نجم قال لك بند التبرعات لجمعيات مشهره فهتعمل اربع خطوات مهمين جدا جدا جدا قبل اي حاجه الخطوه الاولى ترد التبرعات مره اخرى للايراد الخطوه الثانيه تحسب نسبه 10 على 110 من صافي الربح المعدل الخطوه الثالثه تقارن رقم التبرعات الفعلي بالرقم اللي محدداه الضرائب الخطوه الرابعه والاخيره بيخصم من الربح ايهما اقل الكلام ده لازم يتعمل قبل الاعفاءات طب يلا بينا بالارقام على طول صارت الشركة من واقع قائمة الدخل صافي ربح قدره مليون جنيه علما بأن ضمن بنود المصروفات تبرعات لجمعيات مشهرة بمبلغ 375 ألف جنيه ومن ضمن الأرباح المسجلة نصيب الشركة من توزيعات أرباح في صندوق استثماري بلغت 285 ألف جنيه والمطلوب بيان الأثر الضريبي بالراحة الأول يا باشا صافي الربح مليون جنيه جاي الرقم ده مخصوم منه 375 ألف جنيه تبرعات يبقى صافي الربح المعدل المؤقت هيكون مليون 375 ألف جنيه قال لك تحسب منه نسبة 10 على 110 هتطلع 125 ألف جنيه هتقارنه برقم التبرعات الفعلي 375 ألف لا بنختار أيهما أقل وهو ده رقم التبرعات المحسوب على أساس ضريبي وهو 125 ألف جنيه يبقى رقم صافي الربح المعدل هيكون مليون 375 مطروح منه 125 ألف تبرعات يبقى صافي الربح قبل الإعفاءات مليون 250 ألف جنيه طيب جميل جدا خالص نيجي بقى لحسبة إعفاءات الأرباح الموزعة من صناديق الاستثمار قال لك يا سيدي عندك أرباح موزعة بمبلغ 285 ألف جنيه والاستثمارات في حوزة الشركة بقى لها أكتر من سنتين يعني ال 285 ألف دول جايين مخصوم منهم من المنبع ضريبة بمقدار 5% يلا نرجع المبلغ لاصله هنقول 285000 على 95% يعني 300000 جنيه هنخصم من ال 300000 دول 10% غير معفاة يعني 30000 بالتالي المبلغ الواجب خصمه من صافي الربح كافاء 270000 جنيه يبقى الربح الخاضع للضريبة بيساوي مليون 250 مطروحا منه 270000 جنيه إعفاءات يعني 980000 ده الربح الخاضع للضريبة نطلع من كل اللي فات دوت بايه بتفسير الماده 7 الخاصه بتوزيعات ارباح صناديق الاستثمار يعني لو كنت شركه مستثمره في شركه اخرى تعمل في ادوات الملكيه وادوات الدين اللي هم الاسهم والسندات يعني بنسبه لا تقل عن 80% مش انت لا ده المقصود هنا هم كصندوق استثماري بيستثمر يعني تقدر تقول نسبه الاستثمارات الماليه الى اجمالي الاستثمارات 80% على الاقل الاقل تكون في اسهم وسندات يبقى توزيع الارباح اللي بتحصل عليه ده معفي من الضريبه بس بنسبه 90% فقط بمعنى ان احنا بنرد رقم توزيعات الارباح لاصله قبل احتساب الضريبه المستقطعه من المنبع سواء 10% او 5% ونرجع ناخد 90% من الرقم اللي رجعناه لاصله ده ونخصمه من الوعاء كاعفاء وكمان طلعنا بنقطة تاني ان عشان اخصم تبرعات بشرط انها تكون لجمعيات مشهرة طبعا بيتخصم فقط في حدود نسبة 10 على 110 من صافي الربح بعد رد التبرعات ليه مرة اخرى لو لسه مش فاهم الجزئية ديت رجع الفيديو تاني لورا علشان تفهم المثال بالارقام وما زلنا يا صديقي كل هذه المدة والعمر بنحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة وندخل على رقم 3 إذا أنت تهت مني ولا إيه؟ مش كان في الحلقه اللي فاتت ايرادات الاستغلال العادي ودي كانت اولا ودخلنا على ثانيا الايرادات الفرعيه والسنويه وعوائد السندات وديت كانت ثانيا وصولا الى هنا طب يلا بينا على رقم ثلاثة الارباح الراسماليه طب ايه هي الارباح او الايرادات الراسماليه قال لك والله هي ممكن تكون احدى او كل البنود اللي جايه دي واحد ناتج التصرف في الأصول اثنين ناتج تسوية الالتزامات اللي هي الديون يعني بقيمة أقل من قيمتها الدفترية تلاتة أرباح إعادة التقدير قال لك الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة هي الأرباح المتعلقة ببنود الأصول التالية واحد المباني والإنشاءات والتجهيزات والسفن والطائرات اثنين الأصول المعنوية زي الشهرة ثلاثة الأراضي والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى غير القابلة للإهلاك قال لك كمان الأرباح الرأسمالية علشان تخضع لازم تكون محسوبة بمعدلات إهلاك ضريبي طيب قبل ما ناخدها بالأرقام تعال نعرف إيه هي النسب الضريبية للإهلاك يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو التالي بطريقه القسط الثابت 5% من تكلفه شراء او انشاء او تطوير او تجديد او اعاده بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية 2 10% بطريقة الاستثابت من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية 3 يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساسي الإهلاك بالنسبة للم... والنعمة ما هتفهمها غير لما تتابع الحلقة اللي جاية الآلية ألف الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات بنسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية هنعرفها الحلقه اللي جايه ما تستعجلش عارف ان انت مش فاهم اي حاجه ب جميع اصول النشاط الاخرى نسبه 25% من اساس الاهلاك لكل سنه ضرب عارف ان انت مش فاهم حاجه وناخد الحلقه اللي جايه ما تقلقش أربعة لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك بينا على أولا أرباح تصفية الأصول جت المادة 17 من قانون 91 وقالت خلي بالك جناب المحاسب إن الأصول الواردة في البنود واحد واثنين وأربعة بس هي اللي هيتم إخضاع أرباحهم وخسائرهم الرأسمالية لوعاء الضريبة وبالتالي الأصول اللي ذكرت في البند 3 أو أي أصول تذكر بخلاف ما ذكر في البند 1 و2 و4 لا تخضع أرباحه للضريبة وبنعملها بطريقة أساس الإهلاك جدا خالص يعني لو فرضنا ان عندنا خط انتاج تكلفته مليون جنيه ومجمع اهلاكه 400 الف جنيه تم بيعه بمبلغ 640 الف جنيه بسيطه هنحسب الربح الراسمالي التكلفه الدفتريه للاصل مليون اللي هي تكلفه شرائه ناقص 400 الف جنيه مجمع اهلاكه يبقى صافي القيمه الدفتريه 600 الف جنيه طيب البيع تم ب 640000 جنيه بالتالي في أرباح رأس مالية بمقدار 40000 جنيه السؤال هنا بقى هل خط الإنتاج ده وارد من ضمن عناصر الأصول المذكورة في البند 1 و2 و4 والله يبقى الربح الرأسمالي بتاعه لا يخضع لأنها ما وردتش تعال بقى لبند مهم جدا في الأرباح الرأسمالية قال لك عشان تعتمد الربح الرأسمالي لازم يتم تقييم الربح الرأسمالي من وجهة نظر النسب الضريبية مش معدلات الإهلاك المحاسبية يعني لو عندنا مبنى المبنى ده تكلفته مليون جنيه وبيستهلك بنسبة 2% سنويا إهلاك محاسبي يعني وبعد عشر سنين أرادت الشركة بيع المبنى وتم بالفعل بيع المبنى بمبلغ 860 ألف جنيه يلا بينا نشوف هنعمل إيه من وجهة نظر المحاسبة قالت لك والله المبنى تكلفته مليون جنيه مجمع اهلاكه عباره عن مليون في 2% في 10 سنين يعني 200 الف جنيه بالتالي القيمه الدفتريه للمبنى مليون ناقص 200 الف يعني 800 الف جنيه تم بيعه بمبلغ 860 ألف جنيه يعني من وجهة نظر المحاسبة احنا محققين أرباح رأسمالية بمقدار 60 ألف جنيه من وجهة نظر الضرائب بقى تقول لك إيه لا يا باشا تعالى مبدئيا أنت بتهلك المبنى بمعدل 2% في حين أن الضرائب بتقول إهلاك المبنى 5% يعني تعيد حساباتك من تاني يا جناب المحاسب تكلفة المبنى بتساوي مليون جنيه مجمع الإهلاك عبارة عن مليون في 5% في 10 سنين يعني 500 ألف جنيه بالتالي القيمة الدفترية للمبنى مليون ناقص 500 ألف بتساوي 500 ألف جنيه وانت بايعه ب 860 يبقى عندك أرباح رأس مالية تخضع للضريبة 360 ألف مش 60 ألف خالص بس حلو يعني هتضيف على الارباح الفرق ما بين المدرج وغير المدرج اللي هي 300 الف جنيه ما انت كده كده حاطط 60 هنحط الفرق على الارباح اللي هو 300 الف جنيه طيب جدا خالص بالارقام تاني بفرض ان شركه بتمتلك مبنى تكلفته 6 مليون جنيه يستهلك بنسبه 10% سنويا وفي نهايه السنه الثالثه ارادت الشركه بيع المبنى وتم بيعه بالفعل بمبلغ 5 مليون جنيه والمطلوب بيان الاثر الضريبي وماله من وجهه نظر المحاسبه والحسابات القيمه الدفتريه للاصل عباره عن 6 مليون تكلفة تاريخية ناقص مجمع إهلاك 6 مليون في 10% في 3 سنوات يعني صافي القيمة الدفترية 4 مليون و200 ألف تم بيعه بمبلغ 5 مليون يبقى انت محقق ارباح راسماليه بمقدار 800 الف جنيه طيب من وجهه نظر الضرايب واللي طبعا كلامها هو اللي هيمشي ست الكل طبعا امال ايه 6 مليون تكلفه تاريخيه ناقص مجمع اهلاك عباره عن 6 مليون في 5% في 3 سنوات يعني 5 مليون و100 الف جنيه تم بيعه بمبلغ 5 5 مليون يبقى بالتالي حققنا خسائر راس ماليه بمقدار 100000 جنيه شوف اللي انت مطلعها ارباح راس ماليه الضرايب جت خلتها خسائر راس ماليه يبقى يا باشا هتخصم من صافي الربح المحاسبي الفرق وهو 800000 مسجلين كارباح راس ماليه هيتشالوا كلهم من الوعاء وكمان نطرح من صافي الربح الخسائر الراس ماليه المحققه اللي هي 100000 جنيه نيجي بقى الرقم اتنين أرباح تسوية الالتزامات والمقصود بيها هو سداد الالتزامات بقيمة أقل من القيم المسجلة دفتريا كأن مورد يكون ليه في ذمتك مليون جنيه وهتديله 800 ألف وهو راضي ومبسوط والله الأرباح ديت قال لك والله الأرباح دي خاضعة للضريبة وكمان لو خسائر هتخصم من الوعاء الضريبي ثلاثة أرباح إعادة تقدير الأصول قال لك عندنا حالتين خلي بالك كويس جدا الحالة الأولى لما تكون الأرباح أو حتى الخسائر ناتجة عن إعادة تقييم بدون تغيير في الشكل القانوني للمنشأة فلا تخضع أرباحها ولا تخصم خسائرها من وعاء الضريبة وفي جميع الأحوال النموذج دوت عندنا في مصر ملغي من سنة 2016 النوع الثاني هو الأرباح الخسائر الناتجة عن إعادة التقدير مع تغيير الشكل القانوني سواء بانضمام شريك انفصال شريك أو اندماج الشركات مع بعضها من فردية لأموال أو من أشخاص لأموال أو من أموال لأموال زي ما يكون فخد بالك بقى قال لك والله الأرباح أو الخسائر ديت هتخضع للضريبة سواء كانت بالإضافة أو بالخصم بس هنا حط استثناء للمنشآت الفردية اللي اندمجت مع شركات أموال إذا قدمت أصولها في شكل حصة عينية في شركة أموال تعفى الأرباح من الخضوع للضريبة بشرط بشرط انها تفضل الاسهم في حوزتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات علشان تستفيد بالاعفاء ده خلصت حلقتنا ولو بتشوفنا على الفيسبوك ما تنساش ت share وت like ولو بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش ت share وت like وت subscribe وتفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار بحلقاتنا اللي جايه وسيب لنا comment وقول لنا عايزين نتكلم ايه في الحلقات اللي جايه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته